compañeros y compañeras. Hoy no estoy aquí para hablar de mis triunfos, ni de mis derrotas. En esta ocasión me gustaría compartir un mensaje con toda la afición. Pueden separarnos los colores. Los hay que buscan emociones fuertes. Otros, en cambio, disfrutar del paisaje. Fanáticos del barro del de brillo. Aquellos que pasan el testigo generación tras generación. Exploradores de los confines de la Tierra. Los que caminan solos o prefieren la manada. Al parecer, hay cosas que nos diferencian. Pero bajo el casco, todos somos uno. Valencia, el gran premio de todos.